Dan, nula, izvidnica. Uživanju peveci. Baš prelepo. Otvaranje lova na sundača u इसका A, brate, ne bude još malo. Da će Bog. Kuda ćemo ga izvući? Vidi. Najnam lakše ovdje na put. Kad put je pod šumu I putem i tamo. odličan kanap, siguran sam da će poslužiti. Poklon od prijatelja naše kanale. Ostrelili smo jednog vepra, to je naš kolega Ace ga odstrelio, sad idemo dole da ga izvučemo. Već, se privodi kraj lovu i ostale kolege završavaju, tako da još jedan uspješan lov pa nastavljamo dalje, imamo još tri izlaska u ovom lovištu. Nadam se da ćemo i ostale kolege snimiti sa nekim odstrelom. Sljedeći na redu Siniša, on će biti više okrenut ka daćima. je malo više života, samo što bi se mučio još na 15-20 minuta. Ma ne bi ni toliko, on je već samo da napumpa. Mislim da to baš neće tako ići, ko što si ti zamislio. Jedan, dva, tri. Da, moraš jedan, dva, tri. Zadržite. E, šta imate? Gospodine Ugend, izjavite. Loga na mesu. 30.06 PPU. 11.7 grama soft point. Zato je 150 metara. Izvučemo <laughs> iz kanala tamo dalje. 92 metra. Pa imamo još jednu 40. Ovo je sreća. Što nije ono veće u ulovio.

uspasno završen prvi ovogodišnji lov na divlje svinje u, u Donjem Dubiću. Naš drugar Aleksandar Alimpijević imao sreću da ostreli jednog vepra. Ja sam ga tu pratio, zabeležili smo dobar deo. Lov nije trajao dugo, ali izvlačenje jeste. <laughs> Sve u svemu jedan odličan lov. Pred nama je još par lovnih dana, nadamo se da ćemo snimiti još nešto. kako idemo s kontrolama. Imam jasno zašto svi čekaju na gajbicama. To je toliko neudobno. Nefti nije. Ha? Nefti nije, ostavi uvijek možda stoji. Hum? Готов. Без успеха. До следующего.